Magandang araw, Grade 10! Tapos na tayo sa Module 2. Dadako na tayo sa panibagong paksa para pa rin sa unang markahan sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang ating paksa para sa araw na ito ay ang tunay na kalayaan. Meron tayong layunin na dapat nating makamit pagtapos ng ating talakayan na ipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Feel mo ba ang iyong kalayaan? Sana naman, kasi ako feel na feel ko. Tingnan mo ang larawan na inyong makikita dyan. Siya ay uh, nakatayo sa bundok, nakataas ang kamay, sumaring siya ay uh, nagpapakita na siya ay may kalayaan. Kaya kaway-kaway naman dyan dahil alam kong ramdam mo ang iyong kalayaan. Tunghayan natin ito. Narinig mo na ba ang katagang ito? O di kaya'y nasambit mo na rin ito? Ang katagang walang basaga ng trip. Nangangahulugan ba ito ng paggamit ng kalayaan? Ang kagustuhan nating gawin ang mga bagay-bagay na may limitasyon. Ngunit ang paggawa ng mabuti sa sarili at para sa kapwa ay walang limitasyon. Kaya habang lumalaki ang tao, kailangan niyang malaman ang totoong kahulugan ng kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay isang determinasyong gumawa ng mabuti na may kaakibat na responsibilidad. So, makikita dyan sa ating larawan, uh, maaring sila hindi magkaano-ano, pero nice lang nilang tumulong. May kalayaan silang tumulong, uh, ganun din tayo. Halimbawa, pangarap ni Jess ang pagiging isang doktor. Kaya sa kanyang propesyon, naglilingkod siya ng mabuti, lalong-lalo na sa mga mahihirap na pasyente. Isa na nagpapakita ng totoong paggamit ng kalayaan. Dahil ganilikha ang tao na mabuti, kaya dito natin makukuha ang tamang gabay na magtuturo sa atin ng tamang kahulugan ng kalayaan na may kasamang responsibilidad. So, meron naman tayo ditong dalawang uri ng kalayaan. Una, kalayaan mula sa or freedom from. Habang nagkaisip ang tao, nagkakaroon ng tao ng kamalayan sa ibig sabihin ng kalayaan. Ang kalayaan na ito ay ang kaalaman ng tao na ang totoong kahahadlangan o ang nakahahadlang sa kanyang mga kilos ay hindi iba kundi nagsisimula sa kanyang sarili. Halimbawa, si Samantha ay humingi ng payo sa kanyang kaibigan. Ngunit sa bandang huli ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso at isipan pa rin ang kanyang susundin. So, siguro narara- oh, naramdaman nyo rin yun o na-experience nyo rin minsan yun. Pangalawang uri ng kalayaan, kalayaan para sa o freedom for. Bilang lipunang nilalang, ang kaugnayan sa kalayaan na ito ay ang gawing una ang kapwa bago ang sarili. So, makikita sa sa picture na isang bata tinutulungan ang isang matanda. So, may mga bata na ganyan na kahit mahuli siya sa klase, uh, okay lang basta may matulungan o tulungan niyo muna yung mga yung isang taong nangangailangan. Dahil sa ating mga karanasan, nagkakaroon ng tao ng malayang pagpili. Ang kakayahang pumili sa mga pagpipilian ay walang alinlangan galing sa kalayaan. Sa makatwid, kailangan maging malaya ang tao mula sa mga pansariling hadlang upang maging malaya sa pagtugon dahil sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Halimbawa si Sam. Si Sam ay mahilig maglaro pero sa tuwing inuutusan siya ng kanyang mga magulang upang alagaan ang bunsong kapatid ay ginagawa niya. So, inaasahan ko na naunawaan nyo ang patungkol sa kalayaan, ang dalawang uri ng kalayaan. Hanggang sa muli! Paalam!